Está escrita. Isso não faz sentido algum. E daí? O pai do Cris é presidente de uma empresa de. Aldo. Ele está tramando alguma coisa. Hum, está. Vou lhe dar três chances para acertar. Pau